Modul promítání a prostorová představivost je věnován řešení úloh na prostorovou představivost. Jsou zde uvedeny postupy, jak vyřešit tyto úlohy i bez prostorové představivosti. Pozorně čtěte text. Text vás vede až k úspěšnému řešení; pro lepší představu je vždy uveden model řešeného objektu. Vyřešené úlohy jsou pro přehlednost přeškrtnuty; malé náčrtky vám pomáhají představit si různé možnosti. Doporučuji provádět řešení s tužkou v ruce a kreslit si jednoduché náčrty možných řešení. Pro začátečníka je velmi těžké poznat který z pohledů je nárys; proto je ve cvičení výběr nárysu proveden. Pokračujte v řešení, až vám nezbyde žádný pohled; poslední objekt vám, pokud jste řešili správně, vyjde. Jediným úkolem bude u něj určit nárys, půdorys, bokorys. V příloze je kompletní řešení včetně modelů.